我叫彭伟，对光影世界充满无限好奇。现在摄影成了我和这个神奇的世界沟通的语言，照片就是我表达的方式。调光、对焦、构图，咔嚓一声，那种感觉体会过就难以忘记。只要我还拿得动相机，我就会一直拍下去。 我是摄影公开课的主讲彭伟，我将与你分享摄影的入门知识，帮助你更快、更好的拍出你满意的照片。很多初学者刚开始学摄影的时候很迷茫，一听到光圈、快门、白平衡等等术语的时候就想打退堂鼓。我在 YY 频道七六二幺开了上百场免费公开课，欢迎你点击收看，希望可以帮助到你解决一些摄影中常见的问题。摄影真的有那么难学吗？ 当然了，要想拍出惊世骇俗的大师级的作品，像是这样的、这样的，那无疑是苦练出来的。俗话说得好：“师傅领进门，修行在个人。”我们摄影公开课的目的，就是为了能将你领进门，把入门知识先掌握牢固，才能有拍出大师作品的可能性。OK，我们马上进入正题，先来认识一下这些小伙伴们。 它是相机，嗯哼，它也是，当然还有它们，等等等等，这个要单独说一下。这台是双反相机，它有两个镜头，一个镜头取景，一个镜头成像，所以叫双镜头反光相机，简称双反。还有这个，它是单反，但是它是装胶卷的。 接下来，我们重点来认识一下我们公开课的主角——数码单反相机。它呢只有一个镜头，取景原理呢和双反相机差不多。数码单反它的背后呢都有一块 LED 显示屏，可以观察所拍摄到的图像以及菜单等文字信息。数码单反存储照片使用的是存储卡。认识了相机之后，我想你肯定是迫不及待想要开始拍照了吧？OK。 打开相机的电源开关，把拍摄模式调到自动模式。相机调到自动档或者 A 档之后呢，你只需要选景构图按快门，其他的工作呢，相机会自动帮你完成。我开始玩摄影的时候，也只会用自动档拍照，这没什么大不了的。以后我还会告诉你，根据不同的情况，使用不同的拍摄模式。 我们来认识一下不同品牌和型号的单反，它的自动挡的图标。这个是佳能的，这个是尼康的，还有这个是索尼的，这个是松下的，还有这个是三星的，等等等等。虽然有所区别，但是要找到它们并不困难。总之，模式转盘里颜色最醒目的那个就是自动挡了。设置完成之后，就可以拿上你的相机拍照了。 不过在拍照之前呢，我还得和你说一下正确掌握单反相机的姿势。数码单反都要比卡片机重很多，在没有脚架的情况下，姿势呢是十分重要的。右手握住手柄，食指自然的放在快门上，左手托住相机，镜头放在虎口上，然后呢轻轻的按下快门。虽然简单。 但是呢，我还是经常看到有人这样子拿单反相机的。如果你不想被人当做小白的话，你按照我教你的方法来做就可以了。在手持拍摄的时候，正确的拍摄姿势呢，可以避免镜头的抖动，这和我们的快门有关。我在后边的课程里呢，会专门介绍相机快门。在最后，我们来回顾一下这节课所讲的内容：一、认识数码单反相机；二、 找到相机的自动模式并进行切换。三、如何以正确的姿势掌握相机？至于相机上其他的按钮的使用呢？我会在接下来的课程里慢慢告诉你，帮助你有效提高摄影水平。你还可以打开行帅教育官网，关注最新的摄影课程。感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我要介绍的是相机的重要组件之一——光圈。 我会教你如何分辨光圈大小，用简单的口诀告诉你光圈和景深之间的关系，以及使用光圈优先模式进行拍照等等。总之，下节课的精彩不容错过。